Bueno, eh, presentamos onte, e algunhas interviron, todas as delegacións eh, internacionais que eh, están presentes no noso Congreso. Pero houve outras moitas que estaban convidadas e que, eh, bueno, por distintos motivos, pois non puderon acudir, non? E mandan un saúda. Como son eh, bastantes, non vamos eh, a ler, non imos ler cada saúda das, de cada unha das organizacións. Simplemente vou nomealas por nome de chegada, o saúda, e todas as organizacións que quixeran estar aquí, pero mandan as súas disculpas porque non puideron. Eh, de Cabo Verde, a Confederación Cabo Verdiana de Sindicatos Libres. Do Brasil, a Forza Sindical. A Confederación, a Confederación General de Traballadores do Perú. a Confederación Internacional de Sindicatos, CSI, a CVCSC de Bélxica, a CGTB eh, de Bélxica tamén, a OXB de, de Luxemburgo, o WACMAN de Israel, o único sindicato herreirí que traballa tamén con traballadores palestinos e palestinas. A CSN do Quebec, a CGT, Confederación Xeral do Traballo de Francia, a responsable de eh, Relacións Internacionais de Comisións Obreiras, disculpou a súa presencia. e eh, o sindicato Trabal Suís da Suiza. O secretario xeral da Confederación Europea de Sindicatos. A Confederación Xeral dos Traballadores de Grecia. E, por último, a Federación Nacional dos Sindicatos da China.